assalomu alaykum andijon ustalar obunachilari bugun sizlarga mana shu xonadonni obzor qilib ko'rsatib beramiz ya'ni noldan bitirganmiz ya'ni qanday bitirganimizgacha xonadondan kirish teloq ikkita ramkalarga chiroyli rangli g'ishtlar bilan bezatilgan ya'ni birdaniga ko'zga tashlanadigan yonlari esa 3d palasa qilingan pasti sokil hmm, bedana uslubda qilib chiqilgan u ham travetning ustidan qilingan lakda juda qalin qilib berilgan ya'ni tashqi omillarga suvlarga chidamli qilish uchun Bu yerda rom kattalik uchun faqatgina pastiga berilgan. Bu taraflar ham xuddi shunday remont qilingan, ya'ni derazalarga tegilmadi. Derazalar o'zini holatida qoldi. Uyni ichiga kirib boramiz. Uyni ichi to'g'risi ham hamma joyi palasa 3D. Faqatgina bu daraxtlariga hmm, tiyaga ishlangan, tiyagalar chiroyli tarzda ishlab chiqilgan. Bularni ham qanday ishlanganigacha hali ko'rsatamiz. Xo'p, qisqasi ham xuddi shunday hali aytganimizdek darvozaxonada sokil bedana uslubda travertin qilib chiqilgan buni travertin qilingani jonli efirda ham kanalimizga namoyish etgandik romda atrofida travertin qilinadigan joylar yog'lishi faqatgina sokil bilan cheklanganmiz bedana sokil Bu esa 3D palasamiz boshlanib ketgan. Va uyda oxiri hammomga kelib, travertinning ishlarimiz tugagan va shu yergacha videolarimizni qo'ldan bitkizib ko'rsatib beramiz. Derazalar chetida hammasida chaspaylab olish uchun ko'chirib chiqib, ichini loy bilan to'ldirib, ustidan gipsakardon berib chiqamiz. Loy bilan to'ldirdik mana. hamyatini to'ldirib olganimizdan keyin mana gipsokardomlarni yopishtiramiz gipsokardomlarni yuz foizga yopishtirib olganimizdan so'ng boshqa ishlarni o'tamiz birinchi bo'lib buni qilishdan sabab chunki qurib yaxshi bo'lib turadi va boshqa ishlarni qilguncha bu ancha mustahkam holda keladi loylarimizga keladigan bo'lsak moviy uzdan foydalanganmiz sariq loyi va karushni bu yerda esa foniga bles loyidan tortib ko'rdik travertin blesdan Movi Akrel gruntovkamiz va pastida Blaze travertinimiz turibdi. Lakimiz ham akrel Movi Faiz deb yozib qo'yilganidan. O'zi Movi juda ko'p joyda bor va ahamiyati ham bor. Bu skochni tavsiya etamiz, ya'ni Dassault skochi juda mustahkam chiqdi. Shu skochdan olib bemalol yopishtirishingiz mumkin. Sifatiga javob berila oladi. Blaze loyimiz, ya'ni bu travertinimizni foniga tortiladigan loylarimizdan Demak, gipsokardonlarimiz quridi, ustiga hammasiga yopishtirib oldik va eski travertin sifatsiz chiqqani uchun ularni hammasini qirib cho'qilab chiqdik. Endi esa uni ustidan kafe tortamiz. Kafe tortishni tezlashtirilgan holda ko'rsatib o'tamiz. Cafe Clear USWise tortib oldik. Cafe kleyni qurishni kutib va ustidan endi Blaze Travertinimizni foniga tortib chiqamiz. Buni ham tezlashtirib ko'rsatib beramiz. Chunki sizlarga yanada qiziq bo'lishi uchun qizil loy pastda qizil bo'lib qoldi. O'zi biz aslida karishnirog'ini xolagan edi lekin bles travertin o'zini nomi bilan bles berib yubordi ya'ni boshqa rangga o'xshash ketib qoldi lekin salahanda turishida kalishnik turib qoldi shuning uchun ustalardan biroz ehtiyot bo'lib tanlashni tavsiya qilamiz lekin bu rangimiz ham uyda egalariga ham o'zimizga ham ma'qul kelgani uchun ya'ni chiroyli chiqqani uchun bu rangni o'zida qoldirishga qaror qildik va o'zimiz o'ylagan natijaga o'zimiz o'ylagan travertin fasoniga erisha oldik karishniy fon travertinni tortib oldi ya'ni endi esa ustidan razmerlarni bizgacha yopishtirib chiqdik va ustidan travertin sechishni boshlaymiz travertin sechishni o'sha sariq loydan hali ko'rsatib o'tgan sariq loyimizdan sechib chiqamiz mana to'liq travertinni sechib oldik endi esa travertinni dorazaxonaga sechishdan boshlaymiz ya'ni chizmalar bilan ushbu dorazaxonani boshida ko'rib turgan g'ishli rangli g'ishli darvozaxonani oldingi ko'rinishi bunga faqatgina kashni travertin foniga tortib olingan xolos tezlashtirilgan videosini qo'ygan edik sizlarda bo'lsa ya'ni nimani kafe kilidi o'zini tortganini ko'rishni mana bunday yopishtirib olamiz birinchi oddiy g'ishini chizib olamiz keyin esa ranglanib chiqiladi bu narsalar ungacha bu tarafdagi travertinimiz bitdi 3 dlarigacha qilib tugatdik mana dorizoxonamiz ham bitta faqatgina ramkalar chekkasiga kalishnik lakimizni urib qo'ysak bo'ldi videomiz yoqqan bo'lsa layk bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang bu tugma orqali videolarimizni o'tkazib yubormaysiz sog' salomat bo'linglar